happy guys Hari ini kita akan membuat kolak pisang, singkong, dan ubi spesial Yuk nyari duit tambahan di bulan Ramadan dengan jualan takjil Bisa jualan di depan rumah atau secara online melalui grup WA Di bulan Ramadan banyak sekali yang jualan takjil atau kolak Tapi seringkali rasanya kurang enak Kalau rasanya enak pasti laku dan banyak yang suka Hmm enak banget hmm benar bener spesial rasanya yuk kita mulai bahan-bahannya pisang uli pisang uli adalah pisang yang paling cocok karena biasanya untuk pisang rebus singkong ubi ubi yang dipakai ubi merah sehingga tampilannya lebih menarik dan berwarna gula merah 250 gram, gula pasir 100 gram, garam 1 sendok makan, santan kelapa kental 1 butir, 1 kelapa parut dengan 1 liter air lalu diperas. Cara membuatnya Ubi dikupas kulitnya, dicuci dan dipotong kecil-kecil. singkong dikupas kulitnya, dicuci dan dipotong kecil-kecil. lebih dikukus. tulang singkongnya diangkat. Pisangnya dipotong kecil-kecil. 100 ml Gula merah diiris tipis-tipis merah dan gula pasir dilarutkan dengan air 300 ml. Santan dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan garam. Santan harus terus diaduk supaya tidak pecah. Campurkan santan dan gula yang sudah dicairkan, aduk sampai merata. Gulanya harus disaring ya. Untuk penambah rasa dan wanginya bisa ditambahkan esen vanili atau daun pandan atau sari buah seperti nangka, cempedak atau durian tentu yang paling enak dan harum yaitu pakai durian. Kebetulan sekarang saya lagi ada cempedak nih, jadi saya pakai cempedak. Buahnya dicincang halus atau di blender, lalu dimasukkan ke gula santannya, aduk sampai merata. sambil diaduk perlahan-lahan sampai mendidih lagi sehingga gula santannya meresap ke pisang, singkong, dan ubinya. Kolam pisang, singkong, dan ubi spesial sudah selesai. Rahasianya ada di gula santan yang kental dan juga aroma buah yang ditambahkan. Hmm, wanginya. siap dihidangkan untuk takjil, berbuka puasa, atau teman ngopi. Untuk jualan bisa dimasukkan ke mangkok dan nomor telepon yang ditempelkan pada mangkoknya. Harga jualannya tergantung lokasi di mana kita berjualan. Bila lokasinya elit, harga jualnya bisa lebih murah. silahkan kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Resep ini anti gagal, sudah diuji coba di dapur Happy Day. Bisa dinikmati hangat-hangat ataupun dingin. Jangan lupa like and share ya. Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih.